कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिय कल से लागू होंगे नए नियम आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर एक जून से भारत में छह बड़े बदलाव होने जा रहे हैं इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा इन पर नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है इनमें रसोई गैस सिलेंडर के दाम ब्याज दर पर आरबीआई का फैसला आर्मी कैंटीन में करों पर अधिकारियों को मिलने वाली छूट और बसों में लगने वाले पैनिक बटन बिना हेलमेट पेट्रोल लेने के नियम आदि शामिल है आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में एक जून से रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होगा रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है इस बदलाव से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा एक मई को सरकारी सेक्टर की तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की थी तब घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम छह रुपये बढ़ा था वहीं गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बाईस रुपये पांच पैसे बढ़ी थी भारतीय रिजर्व बैंक को राहत देते हुए आर के जरिए पैसे भेजने का समय डेढ़ घंटे बढ़ाकर शाम छह बजे तक कर दिया है यह व्यवस्था एक जून से प्रभावी होगी फिलहाल आर के जरिए शाम साढ़े चार बजे तक ही धन अनंतरण की सुविधा है आरटीजीएस व्यवस्था के तहत पूंजी